табысыңыз қанша болу керек ол э, еңбек ә, ақысы емес жұмыс жасағанға алатын кәдімгідей үкіметтің жұмысында отбасына келіп түсетін табысыңыз қанша болу керек соны визуальды түрде өзіңіз жазып қоясыз менің айлық табысым 5 миллион теңге болу керек ол ойла ойланбайсыз ол қаяқтан аламын мен 5 миллион, миллион теңгені ей таста ондай ондай кері тартпа ой болмау керек сіздерде өсем өнем дейтін адамда жастар әсіресе сіздерде кері тартпа қай жақтан келеді ол деген ондай ой болмау керек е алдыңызға қойдыңыз ба бес минуттан кейін міндетті түрде болу керек жазып қоясыз сөйтіп сөйтіп бәрін жазып болғаннан кейін жазып болғаннан кейін бүгін мысалы да бастасаңыз мысалы тоғызыншы апрельде иә осындай осындай жазасыз жазасыз да сосын барып осының бәрін мынандай қағазға жазып алдыңыз ғой барасыз да әдемі блокнот аласыз әдемі күшті өте үлкен емес енді э, осыдан осыдан сәл кішкене үлкендеу жалпақтау аласыз да бүгіннен бастап жаңағының бәрін бірінен соң бірін бәрін бәрін көшіре бересіз оны ешкім көрмеу керек яғни өзіңіз және алла тағала сөйтіп жаңағы блокнотқа жазасыз қойын дәптері дейді ғой қойын дәптеріне жазасыз сөйтіп сіз жиырма бір күн жазасыз соны